Hey guys, welcome back to a new video and Saffron is back. And guys, आज की वीडियो में आप लोगों के लिए आया हूँ एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन फैन मेड मोड का वर्जन आप लोगों के लिए जहाँ पे आपको मिलेगा GTA टी एफ फाइव का एक मिशन करने को मिलेगा एंड ऑल्सो वहाँ पे आपको मैप देखने के लिए मिलेगा आपको जो दो कार मिलती है GTA टी एफ फाइव का जो स्टार्टिंग का मिशन होता है उसके अंदर जो दो कार्स होती है बेसिकली फ्रैंकलिंग और लमार की जो होती है तो आप जो है वो वाला मिशन आप इस फैन मेड मोड के अंदर कर सकते हो and and I can't believe that कि इतना ज़्यादा ओसम वाला जो फैन मेड वर्जन है वो बनाया है गेम ऑन बजट ने कैरेट पूरा का पूरा उसी को ही जाता है एंड इसको अभी रिव्यू में कुछ ही देर में करने वाला हूँ इसका जो गेम प्ले वो अभी कुछ ही देर में आप सभी लोगों के सामने आने वाला है किस तरीके का दिखने वाला है and I don't believe that कि इतना ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का कोई फैन मेड वर्जन कैसा हो सकता है जी टी फाइव का इफ़ जी टी फाइव का फैन मेड वेयर एक बहुत ही ज़्यादा रियलास्टिक एक्सपीरियंस आप लेना चाहते हो on your android device so watch this video till end क्योंकि ये वाला जो वर्जन है इसका गेम प्ले देख के आपको बिलीव नहीं होने वाला कि दिस गेम इज गेम क्योंकि ये जो गेम है ये आपका एंड्रॉयड में सपोर्ट करेगा एंड जिस तरीके से इसके ग्राफिक्स होंगे वो आपको लगेगा नहीं कि ये एंड्रॉयड का कहीं गेम है लगेगा ही नहीं सो so, अभी जो है कुछ ही देर में रिव्यू होने वाला है इसका बट उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि यार जो बंदे नए आ रहे सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबाओ क्योंकि उससे नोटिफिकेशन आप लोगों को आता है उसी से मेरे को मोटिवेशन मिलता है ठीक है आपको नोटिफिकेशन आएगा और मेरे को मोटिवेशन मिलेगा सो इट्स गुड जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो plus bell notification call pick कर दो एंड गाइस अब आप सभी लोगों के सामने आने वाला है आपका जी टी फाइव का fan made beta version and guys see ये है आपका फैनमेट का बीटअप वर्जन एंड इसकी जो स्टार्टिंग है वो कुछ इस तरीके से होने वाली है ये एक ओनली ए की होगी जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है यहाँ पे आप एक बार इसका प्रीव्यू देख लो किस तरीके का ये जो है आपका पूरा का पूरा गेम होने वाला है यहाँ पे जो है फ्रैंकलिंग एंड लमार जो है आ, अपना मिशन करते हैं पहला तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको कंट्रोल जो है एकदम रियलास्टिक देखने के लिए मिलने वाला है एंड कुछ ही देर में आपको दो कार्स देखने के लिए मिलने वाली जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई एंड क्वालिटी के होने वाली है सी यहाँ पे आप इन दो कार को देखने वाले हो बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक और एकदम ओरिजिनल जी टी फाइव की कार्स लग रही है व्यू एकदम बहुत ही बेहतरीन वाला व्यू आ रहा है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपको बेसिकली जो रोड है वो बहुत ज़्यादा औसम है जो पूरा का पूरा जो टेक्सचर्स है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डिज़ाइन किया गया है मैं जैसे इस कार में बैठता हूँ वैसे ही लमार आता है एंड अपनी कार लेकर के चला जाता है एंड उसी को हमको फॉलो करना होता है बेसिकली फर्स्ट मिशन में यही होता है उसी को फॉलो करना होता है सब चीज़ें एग्जैक्ट वही इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगी पूरा का पूरा मैप देखने के लिए मिल जाएगा आप अपनी सेटिंग्स के अंदर ग्राफिक सेटिंग्स को लो कर सकते हो अगर आपका गेम लैग करता है या फिर कोई लाइक इशू आता है आपके गेम के अंदर तो आप सेटिंग को लो कर सकते हो एंड सेटिंग्स को लो करने के बाद आपका जो गेम है वो बहुत अच्छे चलेगा अगर आपकी रेम ज़्यादा हाई नहीं है अगर आपका प्रोसेसर अच्छा नहीं है फ़ोन का तो आप ये चीज़ करो आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी एंड यार जो लोगों का ड्रीम है ना जी टी एफ फाइव को अपने एंड्रॉयड में खेलने का तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि इस एक बेटा वर्जन के ज़रिए ना आप लोग एक एक्सपीरियंस ले सकते हैं एक पहला मिशन आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं ज़्यादा इसका साइज़ नहीं है फोर हंड्रेड एम के अराउंड इसका साइज होगा एंड एक और बात अगर आपका हाई एंड डिवाइस है तो बहुत अच्छी बात है अगर आपका हाई एंड डिवाइस नहीं है तो आप जो है सेटिंग्स को लो कर सकते हो एज यू कैन सी यहाँ पर सेटिंग्स को मैंने लो कर दिया एंड मेरा जो गेम है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चल रहा है पूरी की पूरी सिटी आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हो सब जगह आप जा सकते हो एंड बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ले सकते हो ऐसे ही यार जितने हो सकते हो उतना बीटा वर्जन हमने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर लो मैं हमेशा हर रोज़ जो है आपके लिए बीटा वर्जन लाता रहता हूँ रहता हूँ नए नए बीटा वर्जन आपके लिए लाता रहता हूँ तो आप जो है सारे बीटा वर्जन को डाउनलोड करके एंड हर एक एक बीटा वर्जन को प्ले करो आपको जी टी फाइव का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा एंड आपका जो ड्रीम है जी टी फाइव को एंड्रॉयड में खेलने का वो आपका लगभग लगभग सेवेंटी टू एटी परसेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि एक्जैक्ट आपको ग्राफिक्स नहीं देखने के लिए मिलेंगे लेकिन हाँ ऐसे डिसेंट ग्राफिक्स आपको देखने के लिए मिलेंगे ऐसे डिसेंट क्वालिटी आपको देखने के लिए मिलेगी जो आपका जी टी फाइव का एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा एनहेंस करेगी एंड आपको आपको जो यहाँ पे जो कार्स देखने के लिए मिलने वाली जो दो कार्स है बेसिकली यही है बहुत ही ज्यादा realistic by the way guys आज की वीडियो पे इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो please like this video and subscribe this channel plus also press the bell icon क्योंकि बेल आइकन से आपको नोटिफिकेशन आएगा नेक्स्ट वीडियो जब आएगी बहुत अच्छे से एडिट होने वाली और बहुत मेहनत से वो आने वाली है वीडियो तो कीप सपोर्ट एंड ऑल्सो इससे कनेक्टेड बाय